Pas d'intelligence artificielle sans design. Il ne s'agit pas de demander ce que l'intelligence artificielle peut faire pour le design, mais plutôt ce que le design peut faire pour l'intelligence artificielle. Il y a presque 40 ans, les Japonais avaient lancé le projet de cinquième génération, avec une promesse, là aussi, de faire de l'IA euh, le moteur d'un monde meilleur, en tout cas au Japon. Ça s'est lamentablement cassé la figure euh, au bout de 10 ans. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas la puissance des machines, il n'y avait pas les données, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les machines pour supporter ces applications. Les petits téléphones, vous voyez ce que je veux dire Or, toutes ces conditions sont réunies aujourd'hui. Nous avons la puissance, nous avons les données, nous avons les machines, et ces machines sont dans nos poches, sont dans nos vies. Et donc la promesse de l'IA peut s'accomplir ou pas, parce que pour peu qu'on ne s'intéresse pas aux gens et donc à la qualité de leur expérience et mais aussi à leur intimité et à leur liberté, eh bien on peut sombrer soit dans le programme euh, chinois d'intelligence artificielle qui est un programme coercitif, soit dans le programme américain qui est un programme permissif, et il nous faut au contraire réaffirmer le projet européen d'émancipation des gens et de capacité à construire une société euh, durable où tout le monde euh, peut accéder au bonheur. Eh bien tout ça, on va le faire au travers du design parce que le design, c'est cette discipline qui s'intéresse aux gens et qui permet de contribuer à créer des expériences de vie réussies. Et donc, il faut embaucher des designers à faire du design.